el más celoso del mundo. No, no, no, me coñe, del mundo. No me conoces, compadre. Sí, te conozco, te conozco. Me conoces. Entre amigos se hace. ¿Qué se hace? Sí, se hace. Hola a todos, soy Gianluca. Yo soy Piero. Y yo soy Ignacio. Y juntos somos El Volo. 11 de febrero y 24 de junio. 4 de octubre. Pasta al pomodoro e basilico. frijoles con pollo y no, guacamole. No, no, no, sé ¿sabes qué le gusta a Ignacio? A Ignacio le gusta la pizza. ¿Con? Con atún, cebolla y limón grattugiato. Y a él le gusta la pizza que le hace su mamá, atún y cebolla. Mm, compositor técnico de sonido. O chef. O chef, sí. Él opera y pianoforte, maestro di pianoforte. E él, él quería ser eh, interior designer. The Truman Show, Robin Williams, esas son mis películas favoritas. Sí. Él usa... Espera, no. Ahora estoy usando... No, no, espera, lo digo yo. Él usa el emoji así. Sí, siempre. La nueva, me encanta, del corazón, con las manos. Y yo a él cuando le mando un mensaje esto. Él usa esto. Tú de la risa, la risa. espera, espera. Él no te contesta pero yo, risa o la... Ay, que es demasiado, ¿cómo se dice? Eh, permaloso. Se enoja muy fácil, susceptible, demasiado, eh, demasiado. lo que no, no gusta de él es, que, que cuando llega la comida en la mesa... Me como todo, también los platos. Si vas a cenar con él, no piden de compartir. Entre amigos se hace. ¿Qué se hace? Sí, se hace. Eh, Ignacio es adicto a los videogames. Yo a las noticias. Me gusta leer las noticias de la mañana. Pero no tienes que decir lo que nosotros tenemos que decir, eh, lo ah, que estás adicto. A Gianluca le gustan las fotos. Ignacio no es el más celoso, eh, no es celo, es el más celoso del mundo. No, no, no, me no me del mundo. No me conoces, compadre. Sí, te conozco, te conozco. Es el más celoso del mundo, del universo entero. vero. Sverdà. Ma che cazzo Dai, dici? Dai, sì, è seloso. No, non sono seloso. sì, no, no. Raga, non sono geloso. Cazzo dici? Non fare il suscettibile, eh. L'abbiamo detto, eh, non, non pare suscettibile. Eh. Ma non sono geloso. Eh, mira, come se no, sei noca, 50, 50 dosi, 50 No, no, 46. 45, 46. 45, 46. Piero, Piero es 42, no, Piero es 42 meglio. I 40, e... 40, Cenerentola. 40. No, 41. Yo tengo las manos pequeñas, pero los pies los tengo grandes. ¿Qué, grandes son 41? 41 son grandes respecto no, al hombre que soy. Nuestro objetivo ha sido siempre de traer nuestra cultura a través de la música y nuestras voces. Pero empezamos a viajar por Latinoamérica, aprender a hablar español y nos acercamos también a la cultura de la música de Latinoamérica. Por eso decidimos de hacer un homenaje también a, a todo lo que son las canciones más románticas del repertorio de esa región. Y nos tardamos como unos 5 o 6 meses también para elegir las canciones y hay muchísimas, pero elegimos solamente 8 o 9 de nuestros cantantes favoritos. Nosotros conocimos muchas canciones de clásicos latinos porque en el 2013 tuvimos la ocasión de hacer un homenaje a José José cantando El Triste y descubrimos un mundo nuevo para nosotros y somos muy fan de esos artistas y juntos a la disquera, a nuestro productor, elegimos todos los fans. Bueno, el mariachi fue algo que siempre quisimos hacer y bueno, dijimos, estamos haciendo un tributo a Latinoamérica, a la cultura musical de Latinoamérica, ¿por qué no hacer un mariachi? A veces parece que los mariachi cantan como si, si fueran una fiesta, pero está cantando que está perdiendo un amor. Y, fue, fue un poco difícil grabar, poner la, la justa intención, pero fue interesante, de verdad. Hola a todos, somos Silvolo y los invitamos a escuchar nuestro nuevo álbum Tres Voces, Un Alma. Es un álbum donde cantamos los clásicos de Latinoamérica, es un tributo a esas melodías que los amamos y es un casamiento entre las melodías latinas con las voces italianas. Que canten el amor con nosotros.